Hi guys! Welcome back to my channel and for today's video, what we're gonna do is we will have our first impression for this product and this is a collaboration. So as you can see on the title, it's Lux Organics Hair Mist which is collaboration with Miss Anakai. So Lux Organics X Anakai. So bago tayo magsimula sa ating um, first impression sa product na to at pag-open natin ang kanilang product, make sure to subscribe on my channel down there and click the notification bell para maging notified ka whenever I upload videos on my YouTube channel. And also, huwag mo kalimutan i-like mo ang video nito kapag nagustuhan mo. So, huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Let's get into the video. Let's go! Okay, so, by the way, ang ating um, if first impression and ita-try out natin ngayon ang Lux Organics Hair Professional which is collaborated with Anakay. So, ito yung nakuha kong uh, product sa kanila. Guys, inilib ko na lang sa description box below yung link kasi binili ko to sa Watson which is um, combo bundle to. And ayan, meron na siyang kasamang pouch and I'm so happy about that kasi kapag magta-travel, magagamit natin to. Or pwede siyang gamiting makeup kit or kahit anong kit, travel kit, basta magagamit natin to. Merong pa thank you card si Watson. Ito pala yung kanyang price kung magkano ko siya binili. Ayan. And then, meron tayong dalawang product sa isang pouch. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. So, magsimula tayo dito sa color pink. So, dito sa color pink, um, ito yung kanyang mismong packaging. Yan, pakita ko muna yung mismong packaging. Ang ganda, ang sleek, hindi ganon ka-overwhelming tignan sa mata. Ayan. Ayan, si Miss Anakay. Eh, nandyan yung kanyang mga notes about this product. Sorry sa akin nga uh, cheap nails, hindi pa ako <laughs> nakakapagpalit na nail polish. Share ko lang. <laughs> so, sabi dito sa kanyang product, I have always been on the search for good quality perfumes. This has been an essential for me every time I go out, not just for my body, but I also prepare spraying it on my hair. And somehow, I think it lasts longer and it works better than whey. So, being on the go, our hair also go through a lot and I keep it to a point that it always stay fresh and well-groomed. So, why not to do both? That's why I partnered with Lux Organics to come up with a hair perfume that's not only provides a refreshing scent but also keeps hair smooth and manageable which is very favorable ako doon. Kasi syempre, um, ako ah, dahil on the go ako, lalabas ako na kahit buhaghag yung buhok ko. So ngayon, mamamanage na natin siya ngayon. Dahil uh, bukod sa mabango siya, is ang sabi dito, it is a premium keratin 2-in-1 hair mist and leave-in treatment which is meron silang kasamang UV resistant. So, napoprotektahan din yung ating hair from the sun rays. Hindi siya masisira agad. Ang sabi dito, it is hydrates and freshens, smoothens and softens, instant shine, and as you all know, Lux Organics is alcohol-free and paraben-free. So, this contains of 100 ml and 4 fluence ounce, and itong pink ay musky rose. Ayan siya guys. Ayan. Here. Ang sabi dito, it is travel-friendly hair mist, gets rid of unwanted smell from hair while also keeping it protected from damage caused by too much sun exposure. Lalo na yung laging mga nasa labas, um, okay to dahil nga may UV resistant siya. Sa likod, nandun yung how to use, guys, and meron ding caution. So, sa how to use, sabi dito, on dry hair, allow the product to set in the bottle and spray on the hair to remove the unwanted smell. Kung gusto mo lang ng um, freshness sa buhok, kumbaga yung pinaka-perfume lang yung kukunin mo. Kung gusto mo naman ng both mixture ng keratin and ng kanilang perfume scent, dun sa bottle, you need to shake the bottle to mix perfume and keratin treatment to give a hair additional shine. And what you need to do is just to spray all over on your hair and then boom, wala. Gaganda na yung hair mo. Ito is mascaros and ito naman same lang naman sila ng sinasabi. But this one, it is a fresh floral. So ito siya, color yellow siya guys. Ayan. Nagkaiba lang sila ng scent. And also, so nilagay niya rin sa top of the box yung logo niya bago mo i-open yung product and then andun yung product. So, ngayon, meron ako ditong isang shake and yung isang kahiwalay, yung keratin and yung scent. So, by the way, yung ingredients nasa kabilang uh, side pala ng box. So, as of now, meron silang dalawang variant na mascaros and fresh floral. But I know guys na maglalabas pa ata si Miss Anakay and uh, yung Lux Organics ng other variant of uh, scent. So, intay-intay tayo dyan. As of now, uh, what we're gonna do is to compare both of them kasi I think magkaiba lang naman sila ng kulay. So, ito yung pink and ito yung yellow. And as you can see, ito guys, is eto shake to. Kasi kung makikita nyo yung texture niya, halo yung keratin tsaka yung kanyang mismong scent. And dito naman sa yellow, makikita mo yung keratin nandito sa taas, ayan. And then yung scent, eto. So kung gusto mong combination, i-shake mo siya para maging ganyan yung color niya. Pero ito, Masky rose and ito ay yung fresh floral. Let's smell. Ito, very tita siya. Sa scent niya, is re-reminis ko yung basta papunta ka na sa tita zone eh. Yun yung feeling ko sa scent na to. But uh, kung ayaw nyo ng parang mga florally scent na papunta na kay tita doon, papunta na kay lola banda doon. <laughs> Feel ko hindi nyo mabebetan to. Pero I think gagamitin ko pa rin to kasi sayang naman siya. Pero uh, for me ha, hindi ko masyadong bet yung gantong smell. Pero gagamitin ko pa rin siya kasi sayang. So, <laughs> ayan, punta tayo sa kabilang scent. Ito yung uh, Fresh Floral. Mm. I think guys, uh, for me, mas magugustuhan ko to. Kasi ito yung parang fresh-fresh lang. Parang meron nga akong naaamoy sa kanya na hint fruity smell, pero medyo konti lang talaga siya. Eh, mabango siya. So ngayon, i-shake natin siya para makita nyo. Kasi ito, itong white na to guys, it is the keratin. Tapos ito na yung perfume. So, pag shinake mo siya, ayan, ganyan na yung combination niya. So, parang bula na lang yun nandito. Tapos, yung mismong keratin niya is nahalo na doon sa mismong scent. Kung mas papipiliin ako, guys, sa dalawa, I will choose this one. This yellow one. Kasi, ito pa yung mga nasa parang teenage papunta pa lang sa 20s, pa 30s, pero wala pang tita zone. Kaya betsung ko talaga to. Feeling ko magugustuhan talaga ng mga um, dabarkads, teenagers, and ayan. Feeling ko mabebetan talaga nila to. Kasi eh, ayun yung mga scent na parang yayamanin. Ang lakas makayaman ng scent niya. So ngayon, dahil mas gusto ko yung amoy nito, gagamitin natin siya sa ating hair today. Tamang-tama is kakaligo ko lang kanina and actually nag-dry na siya. So, medyo buwaghag na siya. Alam niyo na yung medyo frizzy na ng konti kasi nag-dry out na siya. So, makikita natin kung talagang matitim down niya yung ating hair. So, I'll use it on the other side. Tapos, tignan natin yung sa wala. Okay, guys. So, ayan na siya. Ayan ang aking hair. So, ngayon, straight line ko lang tong aking hairline para makita natin. So, what I'm gonna do is dito ako mag lalagay ng hair mist. And, ayan, ang gagawin ko, I will just shake this one para maghalo yung keratin siya kayong pabango. Mag-spray na tayo. After natin isprayin, yan mukha na tayo maghag. Gamit lang ako ng aking hairbrush, yung wet brush. Ngayon, I will just comb my hair. Tingnan natin kung matitame down niya talaga yung mga frizziness ng hair ko. Right? Hinagalingan. Sana nakikita niyo yung pagkakaiba, no? Ayusin ko lang yung pagkakasuklay. So, ayan na siya. After kong lagyan. Tapos, ito yung wala, guys kung makikita nyo, wala siyang mga parang tutsyang-tutsyang dito or parang yung, alam nyo yung parang vreasiness or yung buhaghag look. Kasi kung makikita nyo dito, syempre pag lugay ko, buhaghag siya. So it means, hindi siya fully polished yung hair nyo. Hindi katulad dito na I think kahit nga kamayin ko lang to, ayan o, mapapolish niya kasi Kumbaga, may keratin na kasama yung, yung hair mist. Kaya, napapadulas niya yung buhok natin. Oh. At take note, mabango siya. As in, no joke, bet ko talaga yung fresh floral. Ang bango niya, ang lakas talaga makayaman. Ayan yung hair ko. Kung makikita nyo sa dalawa, mas tame down tong kabila. Kumbaga walang mga tutsang-tutsang akong napapansin wala yung parang buwaghang look, wala yung parang baby hair dito na nakausbong. And as you can see dito, ayan, meron siyang uh, buwaghag there. And makikita nyo meron akong baby hair dito. Ito, ayan, yan, yung mga nakatayo na yan. Unlike this one, wala siyang nakatayo kasi nga inisprayan mo. And as you can see, 'di ba? Talagang mas maganda siyang tignan. Ang galing na pagkakagawa ng Lux Organics and collab ni Miss Anakay kasi nakagawa sila ng on the go na kahit alam mo yung kahit bagong gising ka lang at kailangan may puntahan ka na agad, meron ka ng solusyon sa iyong bed hair or bad weather hair. Alam nyo yon yung parang amoy luom or amoy kulob yung buhok nyo. Isprayan nyo lang nito and wala. Ang ganda na kagad ng hair mo. So, lagyan ko na rin ng mist dito sa kabila. By the way, ito nga palang uh, product na to, nagkakos siya ng 199 each. Ayan. So, mabibili nyo siya ng individual kung ano talaga yung mas gusto nyo. Eh, talagang marerecommend ko talaga to lalo na kung kayo yung tao na um, on the go and uh, kumbaga yung, alam nyo yung alternate maligo, pwede to. Kasi syempre pag gumagamit tayo nito, wag naman yung sobra-sobra guys kasi nagiging greasy siya sa pakiramdam. Kumbaga parang sobrang oily naman ng, ng ulo mo, parang ganon. So, ayun, control-control lang. And, ayan, as you can see, nabawasan na siya ng ganyan. Pero I think, guys, kapag bibili kayo ng, hindi talaga siya puno. So, probably, meron talaga siyang uh, bawas. Uh, what I mean is, I think, yung bottle nila is more than 100 ml, kaya hindi siya pinuno. Kasi kadalasan na bote na um, hindi puno is uh, hindi daw 100 ml eksakto, kaya hindi nila pinupuno. So, I think, ganun din to kasi nung dumating to, hindi naman siya puno. So, yun lang, just to set your expectation, guys. But, ayan, sana nakita nyo yung comparison and um, nalaman nyo kung ano yung nagustuhan nyo sa dalawa, kung ano yung mas bet nyong bilhin, or kung makakatulong to sa inyo, uh, make sure to comment down below. And also, wag niyong kakalimutan guys, if you would like this video, like this one, and make sure to subscribe on my channel down there. And also, click the notification below para maging notified ka whenever I upload videos on my YouTube channel. So, Thank you guys for spending time with me and watching my videos. I'll see you next one.